बंदा वॉक में करे बॉल रुक पे हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप स्ट्राइक पे और टाइम लें अपना आराम से बहुत ओवर खेलें आप न्यू बॉलर मोहम्मद राइट न्यू बॉलर मोहम्मद यस लेफ्टी लेफ्टी आजे आजे आजे आजे भाई दो दो दो दो दो दो दो दो आजे आजे आजे आजे कॉल सही है सही है कॉल करके Frankfurt. Oh! Tinggal, tinggal, tinggal. Lefty. Lefty. दो आजे दो आजे दो आजे दो आजे आजे आजे आजे You okay? 啊！接啊！接啊！接！没收给他。注意！啊！接啊！接啊！接！慢点。 रेट आसिम भाई घुमा दे हेलो गाइस यू नो व्हाट टाइम इट इज डिस्को टाइम जन्म हूं जा साढ़ा आ राख डी टायर डी दो सन टाइम